قطع الطرف وريك بحالك باش ما يخرج عندك يقطع الورده وري وري باش ما يقطعليش الورده شو الورده ما خدمتهاش